ඔබ හිටියොතින් රැඳී මට හොඳටම ඇති අපි එනම් එකතු වෙලා කියමු හැමෝම ගෙවී ගියත් දින සති ගානේ හදා ගන්න බෑ හිත මාගේ ගෙව් කාලේ සද්දයි මට ගීනයක් මාගේ ඔබ හා

Neymar. Tchau. අන්තිම මොහොතේදී ඔබ හිටියොතින් රැඳී ආදරය මගේ දෙයෝ අන්තිම මොහොතේදී මගේ ඇස්වලට පෙනී ඔබ හිටියොතින් රැඳී මට ඒ හොඳටෝම ඇත පිටින් රැඳී මට ඒ හොඳටෝම ඇති ආදරේ ජය වේවා සිල්පදනාන බුදුසරණ දේශපිටයි තවත් කලාකරු ගොඩක් අය ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු ජය වේවා